Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hari ini 2 Oktober 2020 adalah satu hari yang sangat bersejarah bagi kami semua warga Universiti Malaysia Sarawak kerana pada hari ini kita akan menyaksikan penamaan semula Pusat Khidmat Maklumat Akademik sebagai Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob. Ini adalah satu penghormatan kepada UNIMAS kerana kita dapat menggunakan nama seorang negarawan ulung peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri. So kita memang sangat berbangga dengan arwah uh, Allahyarham uh, Tun Abdul Rahman Yaakob. Tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak dan juga keluarga memberi kita kebenaran untuk menggunakan nama beliau sebagai perpustakaan di Unimas. Pemilihan nama Tun Abdul Rahman Yaakob adalah untuk mengenang jasa, untuk mem- memperingati segala sumbangan besar beliau kepada negeri dan juga negara sebagai seorang negarawan Ah, di mana kita pun sedia maklum dan kita sudah tahu bahawa dia memberi sumbangan yang sangat besar khususnya dalam bidang pendidikan negara. Terima kasih kepada pihak UNIMAS yang telah menjemput saya dan keluarga atas pembukaan uh, library yang dinamakan uh, suami saya Tun Abdul Rahman bin Yaakob dan semoga uh, library ini dapat menjadi uh, gedung ilmu yang bermanfaat kepada uh, warga yang luas. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi.